Willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Ich sehe, Barbara, du hast da feine Schöckchen mitgebracht. Ja, es passiert uns doch allen zwischendurch, dass wir so einen undefinierbaren, schlechten Lohn haben. Ist dir das auch schon mal passiert? Ja, ja, eindeutig. Hast du da einen Tipp? Ja, macht euch in so einem Fall bewusst, für was ihr von Herzen könnt dankbar sein könnt. Ich werde dir nämlich schon lange mal Merci sagen. Die sind für ah. dich. Danke vielmals. Das ist jetzt ein guter Tipp. <laughs> In diesem Sinne, bleibe gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.